So guys welcome back to another video guys आज हम खेल रहे हैं हैप्पी है गाइज मैं सोच रहा था कि यहाँ पे इतनी सारी लेवल्स हैं हॉन्टेड मीन्स फिर ये बी एम एक्स पार्क इतनी सारी बट मैंने सोचा पोकीमोन तो इसमें ज़रूर कोई साइकिक और इस टाइप के पोकीमोन्स होंगे तो चलिए शुरू करते हैं पक्का मरूँ मैं इनको लें क्या फोर आंटी डिनर रखा हुआ है ख़राब हो जाएगा तो रात में देखो किसी पोकीमोन ने झटका दे दिया तो बात क्या क्या अरे नहीं कोई पोखी पोकीमोन नहीं मैं मेरे को पोकीमोन भेजना चाहिए था अरे मैं कोई पोकीमोन थे ना यार हाय पिकाचू अरे चल तेरे को बचा रहा हूँ ठंड बोल अरे बाबा ये गई टांगी गई टांग अभी ये जुगली भी वो मारती अभी सेल डिस्ट्रॉय पता नहीं क्या है भाई गए वो लोग तो कचरा पापड़ बन गया उनका बेचारे चलिए गई तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे आगे क्या होगा हम तो बस तेज तेज जाते हैं ताकि कोई पॉकीमोन उनको सही अटैक ना कर पाए ओए भागो फाइनल शो डाउन भागो भागो भागो भागो मैं बस भागना चाह रहा हूँ ताकि कोई पॉकीमोन मेरे पे कोई भी अटैक ना कर सके आ मर गया आ मर गया पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे आ, आ एक मिनट थीम सॉन्ग स्टार्ट टू प्ले आई वॉन्ट बी द वेरी बेस्ट लाइक नो वन एवर्स टू कैच देम इन रियल टेस्ट टू ट्रेन देम बिकॉज यस हम फाइनली ये पोकेमॉन गॉड कैच एम ऑल अरे मैं भी पोकेमॉन ट्रेनर से ना मैं एक पोकेमॉन हूँ जिसका नाम है टूटी टांग गाइज चले चलिए अब अब हम दूसरा कोई मिशन प्ले करते हैं देखते हैं यहाँ पे और कौन सा कोई बड़ी एक मिनट हैप्पी व्हील्स फ्यूचर बाद में देखते हैं क्योंकि हैप्पी व्हील्स का फ्यूचर हम लास्ट में खेलेंगे लिम्बो लिम्बो तो वही गेम है नहीं काले कलर का लड़का रहता है लिम्बो स्पेशल और ये अरे बच्चे सुन सो तो। ये चल क्यों नहीं रहा अयो अरे है बेचारा तो गया है है बेचारा है है हाँ मम्मी भाई इतनी बड़ी स्पाइडर थी क्या निम्न अरे क्या मारोगे क्या मेरे को नहीं पता था इतनी बड़ी स्पाइडर गाइस वाह कितना बढ़िया था अच्छी में चलिए ये लेवल भी पार हो गई तो अब कौन सी खेले हैं हम गैस वैसे मैंने एक चीज़ और देखी थी इसमें वो कहाँ गई हाँ ये रे लिम्पो टू भी था चलिए लिम्बो का सेकेंड पार्ट भी शुरू कर दें और ये आ गया कहाँ जा रहे हैं विष्णु कूदना है ये ले लिम्बो भागना है ले भाई भाग रहा हूँ <laughs> मैंने कहा कूदना है तो मैं कूद रहा हूँ he spent nine wrong वहाँ पे लिखा था एक छोटे से अक्षर में रॉन्ग वे फिर मैं तो गया ही नहीं हूँ बाबा रे बाबा वाट लगती मेरी आ ध्यान रखना कूदना है यहाँ पे तेज जाना है गन गना गन गन गना समझ गया हूँ इसके चाल भाई कहाँ कॉक ऑक्सीजन में घुसा रहे हो मुझे भाई वाट लगी हुई है लिम्पो के बच्चे ने तो बारह बजा दिए यार मतलब क्या दोस्तों अरे यार फिर से नहीं मगर इस बार मैंने कुछ तो उल्टी गलती की है चलो तो जल्दी चलना इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है धीरे धीरे धीरे बस ना नीचे हाँ अब भागो अब भाग भाग भाग बस कूदना है भागना कूदना है भागना कूदना है भागना खुदा भागो खुदा भागो of equal of, of, of easily easily easily okay okay okay a cogwheel one a cogwheel cogwheel oh, oh. shoulder तो मैं करके रहूँगा आज की आज अभी के अभी इस लेवल को अपनी इसी वीडियो के साथ एंड करूँगा इसको मेरी विक्ट्री ही वीडियो की एंड होगी आप लोग रुकी है ना दो मिनट पार करूँगी इसे बड़ा मुश्किल गेम है बट हैप्पी दिल से है जान का बहुत ही बड़ा दुश्मन जानो तो ना हैप्पी व्हील्स के अलावा कोई दुश्मन है ही नहीं और ये रहा वो कॉक व्हील तो मैं आराम से आराम से इन कॉक व्हील्स के साथ जाऊँगा वही कुछ ज़्यादा ही बड़े नहीं है ओके वो पिचकाएगा मुझे ये पिचकाने वाले हैं मुझे क्यों घूमता है बस क्यों घूमता है अभी बताता हूँ मैं जल्दी चलना यार लिम्बू लिम्बू लिम्बू ने तो मेरे अंजर पंजर ढीले कर दिए हैं जल्दी चल भाग लिम्बू का बच्चा Bismillahirrahmanirrahim. Acaba ne bu? Boğucu yes मैंने कहा था ना वीडियो का एंडिंग यहीं पे होगी जब तक मैं जीतू मैंने चलिए एक बार इसे पढ़ ले रहा हे again thank you very much for playing the second land last Limbo level I spend again two weeks on it so I hope you enjoyed it and don't forget to rate what you think it it's I think okay I to log in guys अगली वीडियो आज की वीडियो में बस इतना ही हम अगली वीडियो में हैप्पी माइंड माइनक्राफ्ट गेम्स की वीडियोस आप मेरी देखिए उनको लाइक सब्सक्राइब पूरी देखिएगा क्योंकि ये मेरा हैप्पी व्यूज का सबसे पहला पार्ट है सो तब तक के लिए